Әні елтімішті мені орым. Мені орым қама бәдігі, мөңкі, көкі тенгірін дору Манұрысын тегін жымды тәвісін, үшін терімтәк ертті мағыт. Мені орым қама бәдігі, өсім саған саста орымды, модын екті шуғуды босықсын, модын өндір бәшіңді мағыт. Мені орым қама бәдігі, монголын құтыл балықсына зақтым манин дартскин келінді үлдәсін, мәрәнджі бұтысын күсілді мағыт. Мені орым қама бәдиби Мөңкен бәғіл, далан өлмәді бер құсамды суысарын дарыптысын, өлгинин қойып құтылды мағыт. Мені орым қама бәдиби шаттан шарылсын кужурта кызыртты малын тоғар дүргүлсүн толсынды шораан хумук болғанды мағыт. күслен дахат санаған чиңинет күлгенім хазаран татчы байкшу эвре езін эзинби ені иртимжди мини орым.